Bekle. هذا اللي بيضرب علينا انا اه شايف قصاص جزار معي رصاص اخضر صعد يا زلمه ايوه انميز اهيد حدا يجيب السيارة ولا بدك إيه؟ تبوش؟ هم مكسمين اه راح هنا يروحوا على ثلاث سكوب عادي سيارة عندنا سيارة عندي مين عندك؟ بس عندك. سيارة كل بعد راحة